novembre aprirà nel quartiere di Akasaka di Tokyo un bar con dei camerieri robot telecomandati da persone con gravi disabilità fisiche. Il caffè che aprirà nei giorni feriali dal 26 novembre al 7 dicembre avrà uno staff di robot chiamati Orime D, controllati da persone disabili con condizioni come la sclerosi laterale miotrofica, una forma di malattia dei motoneuroni. I camerieri robot alti 1,20 m e dal peso di 20 kg trasmetteranno video e audio via internet e ciò consentirà a queste persone di indirizzarli da casa tramite tablet o computer computer. In agosto, durante l'evento che segna il debutto di Orime D, un robot controllato da Nozomi Murata, che soffre di una condizione che le causa debolezza muscolare, ha chiesto a una famiglia se volevano del cioccolato. Voglio creare un mondo in cui anche le persone che non possono spostare i loro corpi possono lavorare, ha dichiarato Kentaro Yoshifuji, amministratore delegato di Ori Lab Inc., lo sviluppatore dei robot. Yoshifuji soffriva di una malattia indotta dallo stress durante l'infanzia e aveva difficoltà a comunicare. Con la sua esperienza di isolamento sociale ha iniziato a sviluppare robot robot presso la Waseda University per aiutare a connettere le persone con il mondo. I più piccoli robot Orime, alti 21 cm e mezzo e di peso di circa 600 grammi, sono stati introdotti da 70 aziende per le telecomunicazioni. Possono essere anche utilizzati da studenti che non possono frequentare la scuola a causa di malattie o altri motivi. Ori Lab mira a creare un caffè permanente con i robot Orime e ad aumentare l'adozione da parte delle aziende in vista delle Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo del 2020. Tutti dovrebbero avere la libertà di lavorare nel modo che preferiscono, ha detto Masato Satsume Muto, uno degli organizzatori del progetto che soffre di sclerosi laterale amiotrofica. Voglio far arrivare il messaggio nel 2020 di come si possa mostrare la propria ospitalità anche se si ha una disabilità. A noi è sembrata un'idea geniale e speriamo che si diffonda presto. Voi cosa ne pensate? PS, terminiamo questo video con una piccola curiosità. L'iconico mostro Godzilla ed il Monte Fuji sono ora tra le nuove costellazioni ufficiali e moderne annunciate il 18 ottobre dagli scienziati con il telescopio spaziale a raggi gamma fermi della NASA. Congratulazioni!